Ah, buli lwa sande mbeerako ku peegi yange eno tamala emirundi gr nsooka okutumirako bakwano baffe abanfolowinga ah, n'abalala bakwano bange bempangala nabo mwebale nnyo ah, ndi bulungi ndi fayini sinze siba na bizibu siina bizibu abanvumye mbu mwakoze buvidiyo simanyi eyo gye mubeera mbu ne munvuma to me that is idiocy eyo gye mutuula eyo abamu agenda kuba byeyo muli mmanga g'abazungu that is idiocy to me ekyo tekirina kye kisobola kunzijako ate tekirina kye kisobola kuntuusaako ekyo kye mumanyi era kye musobola mumanyi kuvuma mumanyi kuwemula ebyo bye musobola temwagalangako mazima amazima gakaawa naye amazima gajja leeti naye gajja ge matuufu ebyo bye mulowooza nti mujja genda simanya muvume simanya muwemule ebyo bye mumanyi era bye tubadde tukola eyo ye national unity platform era wano teri yeewuunyiza abanauganda tebeewuunya byebyo bye mumanyi byeo bye mulowooza nti bigenda baleetera obuyinza ebyo bye musobola thats what you can do kyova olaba nga museveni akyafuga eggwanga lino ne mumala obudde neddata ku ttaamale ne muvuma navuddeko ki navuddeko ki kikyo kye nafiiriddwa nolaba ebisiraani bino biidirisi bino soitaani zino ebyo bye mumanyi bye musobola mujja kubeera mu opozishoni emyaka ana ensi esigala etambula sirina kye nafiiriddwa ne muddeyo ne muvuma ne mumala ddata wammwe simanye ne mukola kikambabuulire eyo ensi esigala etambula mwe basiru mwe bagwagwa mwe bitoletoole mwe abasesitulaga eno ne mwolesa obusiru ne mwolesa nga obugwagwa ne mwolesa obutasoma ebyo bye mumanyi mulowooza gavumenti mugenda gisuula naku banduulu mwe mulowooza gavumenti eno mugenda gisuula nakuvuma bantu mwalaze obusiru bwammwe era ensi teyewuunyiza ekyo kyemubadde mukola nemumala nemugamba nti mwagala obuyinza nemumala nemugamba nti mugenda kufuga uganda kyanaku nnyo tyabagala ate obuyinza tebabugwana abanayuganda bonna balabye obusiru bwammwe mwami museveni yali mu ntebe mwami museveni yakyafuga eggwanga lino mwemuli awo mwolesa obugwagwa mumala ddata wamu ku bintu ebitasaana ne muvuma ttamale nze tamale siina kyenvaako siina kifo siina kyensinji nze munsi siina kyenoonya mujja kuwaŋŋangukira nga mmawanga gabazungu nga lulwadde mu isaaya kumi mukama katonda agamba nti abantu bange tebalifugibwanga bulimba mwalekangawo amazima ne mukwata obulimba nemukuliriza obulimba temulifuga uganda na bulimba ebyo ababagamba babalimba temulifuga uganda na kuvuma temulifuga uganda na kuwemula ebyo byemumanyi datsuua ensi teyewunyiza temulifuga uganda na kuwemula terina omu alibakwasa buyinza mu ggwanga lino nakuvuma bantu terina omu alibakwasa uganda eno teri alibakwasa buyinza nakuwemula ebyo byemukoze ebbanga lyonna era byemumanyi era byemuliba katonda wange mukama katonda wange siina kye nali kusabya musiro takinkolera abantu ba people power abamu abagufudde omuze ogw'okuwemula ne muddawo ne munvuma ne mukola ebintu byonna ne mukola buvidiyo kati navuddeko ki wendi nnwa indya obulimba tebulina gye buli batwala obuyinza tebulaba buyinza mukama katonda tayinza kukwata buyinza bweggwanga lino omulimu abasiraamu omuli abakatuliki omuli abeddiini n'abawa obuyinza mu kuwemula n'abawa obuyinza mu kuvuma abantu n'abawa obuyinza mu kuvvoola ekyo kye muliba era kye muli ensi teyeewuunyiza thats who you are ge mazima agatakawa geego geego mukama katonda wange muliwaŋŋangukiranga mu mawanga muli abaana bammwe balikolanga obuddu kubanga era kyemuli era kyemuliba mulibeeranga mu bulimba mulibeeranga mu kizikiza kubanga mu kifo ky'okwagala amazima mwakyawa amazima ne mutwala ebyekisiru byammwe mwakyawa amazima ne mutandika okuvuma abantu abantu mu uganda tebalina kyebaba era tebalina kyebakyukako mwe abannayuganda abanda bakambabuulire bannabyabufuzi ba uganda beenoonyeza byabwe bannabyabufuzi ba uganda bagagga bannabyabufuzi ba uganda abaana baabwe bali bulungi mu uganda muno bannabyabufuzi ba uganda tebabonabona abaana babannabyobufuzi ba uganda bafuzi balina sente abantu abali mu opositioni abo abasiba babawuddisa balina sente famire zaabwe ziri bulungi muli mayumba mubonaabona temuyina mmere muli mayumba mubonaabona temuyina mmere yeyo opositioni yammwe bali bulungi abaana bawe bali bulungi bo bayina emmere bakwata obusiru bwammwe nemubawagira mu bululu kyebakola kuvuma bantu nemubawagira mu bululu abaana bammwe ne bafa abaana bamwe ne bafa bannabyobufuzi ba uganda bali ku ludda oluvuganya ne badda mu bugagga obw'ekitalo ne badda mu kugula amamotoka ne badda mu kuzimba amayumba nga bayitira ku nnaku yammwe bannayuganda kambabuuliro no politics bwe mulaba abo bonna bannabyabufuzi bayaaye baffere abamu bali ne mwami museveni tebaagalangako mazima mukama tayinza kukwata nsi enu katonda wange asinga okumanya asinga byonna nga we mwalema okutegeera nga we mwakyawa amazima bwe muliba mu opositioni bwe muliba bwe mutyo abaana bamwe balikola obuddu mwami museveni katonda eyamuleeta yali mutwala mulemeddwa okumanya ekiri jjako mwami museveni mukolegwa kuvuma bantu nakuwemula mulemeddwa okutula wansi mugambe nti obuyinza tulifuna butya mwasoba ebyo bya kisiru byamatako buli avayo okubawabula ensi teyeewuunya nasono unit bwemuto bwe muli ekyo kyemuliba kubanga ebintu byamwe byazimbibwa ku bulimba byazimbibwa ku bukyayi abaana bato abaana bagala eggwanga lyabwe ne bafiira mu kalulu ne babawagira nemujja nemukwata obugaggwa nemuzimba amayumba mu sitwago ngensi ebonaabona abanauganda bali mayumba tebalina kyebalya babonaabona abanauganda bakowa ebintu ebyo byekisiru bakowa propaganda bamuwa ekisiru national unit abantu bakowa propaganda bamuwa ekisiru abanauganda tebakyagala kumanyani afuga abanauganda bagala mmere abanauganda bagala mmere abanauganda bagala mirimu abanauganda bagala baana babwe kuba bulungi ebyo byemulikola nemudda ku bantu nemuvuma kati wemwakoledde vidiyo nenfa nemutandika obulimba just obulimba eh, katonda talibawa buyinza talibubakwasa mulibeeranga mawanga gabazungu nemuwaŋanguka nga bwe mwawaŋanguka abaana bamwe balikola obuddu ekyo kyemuliba ekyo kyemwasiga naye nze ekinnuma netubawagira mu kalulu omusayi gw'abaana bato ne guyiika abazadde baabwe ne beesiba ebimyu nga tuli ku bantu abanoonya obugagga abanoonya ebyabwe musitwago abalimba obulimba abali ku intimidationi ebyo tebijja bbawa buyinza tebisobola tebisobola nakubawa buyinza eresi teyewunyiza nemukwata obulimba opositioni ya uganda nemukolanga kwambala masuuti nemukolanga bupress conference obutaliiyo nemulimba ensi timujjaku museveni nemulimba abantu timujjaku museveni temulina kyemukola temulina kyemukola ku gurawundi mwagala era kuliza abaana babandi mu 2 abiri mukaga era batutte kubanga mulimu byakisiru muli mu kuvuma muli mu kuwemula ebyo tebiribawa buyinza mu uganda kuba katonda tali bubawa kyokolabanga muli mu byakuzimba mayumba muli byaggula mamotoka isaaya essuula kumi egamba ti abalirondawo obulimba namusiganga obukyayi nemuwayirizanga abantu ebyo birumbuye nebiyimiriranga ettake nebigambanga musebere bwe yakwata omulambo gwa kibishopu naguteeka kufaamu yekisozi nazisatu ebyo byemumanyi ebyo byemuliba teribibawa buyinza mulibeera mu opozisioni emyaka emirala asatu naye nga bannabyabufuzi baopozisioni bemusibamusinza bagagga bazibu abaana babe bali bulungi abaana uganda mutegedde loko dawuni teri munabyabufuzi agenda kukuyamba loko dawuni teri munabyabufuzi agenda kugulira mmeri bonna bayita ku nnaku yammwe bweba tukaje balaga nga batandika okulya ebintu bweba tukaje balaga nga batandika okulya nga bagula amamotoka ebyo nabafuzi ba uganda byebamanyi ebyo abaopositioni byebamanyi ebyo abaopositioni byebamanyi bamanyi bulimba bamanyi kuwemula ne badda ne balimba abantu titutwala museveni simanyi museveni tugenda mujjako akalulu okubaekaggwa tebalina sitrategi tebamanyi kyakulimba tebamanyi kyakuwemula eyo yegrupu eyagala obuyinza mu uganda nga munabujjawa mulemedde okutula wansi mutegeere amazima mwetaaga strategy okujjako museveni mwetaaga okutula wansi muzimbe structures mwetaaga okutula wansi mufune abantu abali babakolera naye bwe muliddaawo ne mudda mu bulimba enesi katonda tali gibakwasa ebintu byemu byonna mwabizimbira mu bulimba ekyo kye muli era kye muliba eggwanga lyonna teryewuunya eggwanga lyonna teryewuunya ne mudda mu kuwemula katonda tayinza kukwata bawonzi n'abawo eggwanga lino omusaayi gw'abaana ogwayiika ogwayiika mu kalulu era muzaayo baana mu 226 era bafe mwe muli mu bugagga obw'ekitalo musitula zimasoni amamotoka gama tegayitamu masasi mukwata abaana b'abantu ne mubatwala ku bastriti bo ne bafa ne mugamba nti ee eh, emisayi gyammwe egy'abaana bayise nga baagala okulwanirira eggwanga lino giribeera ku nnyumba zammwe mulifa nebunyino zirimu okulya emirambo gyammwe mukama katonda wange abantu bonna bali mu opposition abafunye obugagga nga balimba ensi ku bulakameiro abafunye obugagga nga balimba bannayuganda nga bagenda okujjako pulezidenti museveni kumbe bali naye balya naye ne batera bupress conference we bakola ne bakwata ne bagaba tuvumirira museveni okuza bannayuganda mu lockdown ne bamala buli omu naavuga mu motoka genda addewebbo bali bulungi balya omunayuganda ndaba lockdown yene ekulaze bannabyabufuzi ba uganda bonna bayaye bonna banoonya byabwe teri munabyabufuzi agenda kukuyamba situago gwalina okweyamba situago si y'abantu teri munabyabufuzi wa opposition agenda kuyamba bonna bagagga bazibu balina obugagga obukusika obutamanyikiddwa nebo bamanyikiddwa byebamanyi ebyo bya bulimba kuddaawo kulimba kuvuma bakyawa amazima amazima gakerewa naye amazima galuma amazima gabalumye amazima gabalumye era ekyo kyemuliba era kyemulibeera katonda tayinza kukwata buyinza tasobola tokulabanga buli kimu kiganye buli kyemubala kiganye olwokuba nti muli ku bulimba anda abanauganda bagenda babuuka abanauganda enjala ebaluma abanauganda bakoye abanauganda bakoye abanauganda babonyebonye nera bagurupu egenda obayamba erimukuwemula erikutta amale mumalirako data nze atafugangako uganda nebimala obudde nebidda kutta amale nga pulezidenti museveni ali wali uganda yabewunyiza uganda yabewunyiza nnyo ebisajja ebikulu ebimubiri eyo bibonaabona mu kifo ky'okuva ku famire zaabwe maabali ebweru mukole mukole bano bannabyabufuzi balina sente abo bonna abopositioni bagaga bazibu nga nakubulidde amamotoka ge bavuga wano abanauganda teri agenda banonamu abagenda okwenonola mubonyabonya ekibala muwagidde abantu abantu babalyamudde enkwe abantu balinamu amisobere mubuliri abapositioni bajja buzibe bakwata bukamera bwabwe ne boogera tuvumirya bwamuseveni okukola kino naye tewaliiwo omulooko dawuni akuwaddeyo ku mmere ababaka famire zaabwe ziri bulungi ababaka bafuna emisaala gyabwe abamu ne ku bitundu byammwe tebaddanga wadde okubagambako ekitudo ekimu nti oba munange bwe bityo abopositioni we bali ekyo bwe kiriba kubanga basalawo obulimba nemukolera sente misaayi gy'abaana nebbiri abiri mu mukaaga abaana baffe wababuuza strategy etwala museveni bakola kwagwambala masuuti wababuuza strategy egenda okutwala museveni bakola kwakwambala masuuti kutula kamwoca mukwambala mu bupresscofulesi obutali mu magezi ekyo terige mujja kujja buyinza batuuza babuulire strategy ekija mulina okujjako museveni abanauganda mulekerawo okubeera abatoletole muzuukuke muzuukuke muzuukuke babakolerako sente bagagga bazibu bazinga ezimansioni baguza amamotoka mu abaana bamwe bafa teri munna uganda nkubuulira teri muntu agenda kununula bonna bebamu banna byabufuzi bebamu banoonya ssente banoonya bulamu bulungi lwokudawuni tolina kyolya tolina kyolina naye banna byabufuzi bo bakeera kufuna ssente bakeera kutalaga bulaaya bali mawanga gabazungu ago ge mazima ekyo kyemuliba ekyo kyemuliba era kyemuli nemwolesa obugwagwa nemudda ku midiya nemunvuma nemudda ku kati navuddekoki nemuwemula obuwemuzi tebulina gye bulibatwala nasono unit okuwemula tekulina gye kulibatwala okumanyira abantu tekulina gye kulibatwala mulibeera mu opozishoni emyaka ana ago ge mazima ekyo kye muli katonda tayinza kukwata bulimba ekintu kyammwe kyonna kyazimbibwa ku bulimba muli balimba ne muyitiranga ku misaayi gy'abaana abaana ne bafa nga bawagira eggwanga lyabwe abaana ne baagala eggwanga lyabwe banabyabufuzi ba uganda aba opozishoni bali mu kufuna kaseete kaabwe bali mu mayumba gaabwe beekwese babagamba dda nti uh, uh, uh, bameba ba palamenti famire zaabwe zezakyuka mulokodawuni bakusasulidde ku mazzi abo bemufiiririra abaana bamwe bebafiiririra kubanga ebintu byabwe byonna babizimbira ku bulimba batya amazima bagala okubeera mu kisikiza john yokaana esula taano egamba nti obulimba tebuli obulimba tebulifuga lino eggwanga katonda yaliteekako ekisa katonda naliteekako okwagala mukama wange katonda wange sikusabangako kintu nakimu wateeka okwagala ku ggwanga lino laba abagwagwa abaagala okufuga eggwanga abagwagwa bakwata data waabwe ne bamumala nga bavuma abantu abagwagwa bakwata data waabwe ne bamumala yanga ku byebisiru kyebamanyi kyakuvuma kyekyo balowooza ti obuyinza bulijja nakuvuma mulituula olunaku lumu wansi nemujjukira ebigambo bye bagambye nasono unity bwe mutabe na strategy mujja kuma nga mutisa abaana b'abandi mujja kuma nga mufuulinga abaana uganda nga bwe mukole obugagga obwekimpatiira naye abaana bamwe tebali beeyagaliramu ebyo birumbuye nebiddanga nebirimba ensi nebiddanga nebikuba propaganda abantu bebweru abamu mukole mukole obyobufuzi ebyobufuzi bye mulaba bino abantu babigaggawaliramu abantu bayita ku nnaku yamu okufuna bye bayina wono tewaliwo munnabyabufuzi mwavu ekyo nkibabuulidde abannayuganda tweyambe fefe nyini fe abalina okwejjirako mwami museveni ebyo ebyokuteekanga ekisa kyammwe ebyokuteekanga ebintu byammwe mu bantu abantu babayitirako buyitizi eno olwokudawuni muli baavu emirimu gifudde emisolo gyeyongedde naye bannabyabufuzi beopozisoni beekwese bwobagamba nti bannange tugende ku stiti twekalakasa tebakyagala kuba baliadda sente za mwamu nseveni abamu tebagala kujja ku luguudo bo baagala abaana bamwe be baba bafa bwe mumala okufiirwa abaana bo nga badda mu bugagga okuzimba obugagga obwekipatiira ne babanaye bagiita opposition tebalina sitrategi bwotulosire obabuuze banne mwagala mwamu nseveni aveko naye sitrategi ekijye mulina awo oba mulabe awo oba walidde nasona unity ebyo bye mumanyi era bye muliba era bayibuli yekyogera bulungi abaakoowa amazima ne bakoowa okumanya mulibeera mu kizikiza olubeerera muliwaŋangukiranga mu mawanga abaana bamwe bali babaddu mpaka bwe mulituula ne mutegeera nti ekisa kya mukama n'olulimi lwammwe olwolesa obulimba ne muvuma abantu ne muwayiriza abantu buli abagambako amazima bayalidde ekyo national unity kyemuli era kyemuliba kubanga mwaddira obulimba ne mubusiiga olulimi lwammwe mwaddira obulimba ne mukyawa amazima ne mwagala nnyo abantu bye baagala okubagamba bye baagala okuwulira abaana bangi ne bafiira mu struggle bazadde baabwe ne beesiba ebimyu nammwe muli byesiba nammwe muliziika buli kalulu muliziikanga naye bannabyabufuzi ba uganda boposition abaleetinza edawuni abantu abafuna emisaala abantu nga babonaabona mu lockdown abantu nga tebalina mmere nammwe muli bonaabona kubanga omukulembeze gwe mwagala okugjako temutuulanga wansi kufuna strategy nobagamba strategy yammwe eriki mu 2026 bali mu byabusiru bali mu nonsense bali mu propaganda bali mu intimidation ebyo tebina gye bijja bayamba era tebijja bawa buyinza mungu talibawa buyinza mpaka nga mutedezezza olulimi lwammwe mpaka nga mugyewo obulimba munda uganda ndaba situlagoye gwe gwe alina okulwanirira abaana bo tewaliyo munabyabufuzi agenda kuwa ssente bali ku mbuto zaabwe nakwekusa oba opposition oba gavumenti bonna bali omuntu ogwo bonna bali omuntu ogwo bonna bali mu kutalaga mawanga abaana baabwe tebafa mwebafa bwebafuna emisaala tebalikuwako njagala nnyo omubaka eyagenze nayamba abantu wadde opposition bambala masuuti nakugula mamotoka nakukola bu press conference kamwokya ne bamala ne bagamba tetujjako museveni nebagamba kati mu press conference bajja kuja tuvumirira museveni okugala eggwanga nebagamba kati mumaze omuvumirira kyekiddako buli omu nakwata emotoka yinadde ewe ne bajja nga babawuddisa ekyo kyebamanyi era kyebaliba olw'obulimba ne mutyanga amazima teri nsi uganda yatekwa mukama yateekwa okusaasira kwe ku uganda teri mukulembeze azimbiddwa ku bulimba alifuga uganda mwami museveni mumuvuma naye olunaku lwe mulituula ne mugamba nti sitwategi ki eyokujjaku mwami museveni sitwategi ki eyokujjaku mwami museveni bwe mulijjaku mwami museveni ebyo ebyokuvuma ebyokuwemula ebyokuvoola mubikoze okuva mu kalulu ne mutisa abaana baabanako nga temulina sitwategi wadde ebyo bye mumanyi okuvuma kutiisatiisa kuwemula ebyo bye mumanyi mulibeera mu buwaŋŋanguse olw'ekisa kya mukama mulifa emisaayi mwabakoze ssente mu musaayi gw'abaana omusaayi gwabwe bafulanka gubeerenga ku mayumba gammwe ne muwuddisanga ensi ne mwagalanga buli omu ajja yasame abo baalumbuye ebyo ebisajjasajja nebiddeyo ne birimba ensi nga museveni bwe yafudde nga kabaka bwe yafudde tebuyinza kuvuma buli omu buli nyumba ey'amaanyi mu uganda mugivumye buli nyumba ey'amaanyi mu uganda mugivuuze nga mmwe baani obuyinza kale twagala kati mukyusa obuyinza mweka nga mwe baani ebyo byemumanyi temulikwata powe powe yabayitako katonda yagibajjaku mukama katonda wange kyusa destiny yeggwanga lino bana abagwagwa tebayinza kufuga uganda olwekisakyo buli avaayo buli avaayo bagamba yalidde buli avaayo mulijja sigala nga muwemula emyaka asatu mujja sigala nga mpaka bwe mulituula wansi nga mumaze okufa buli kalulu muliziika nemuziika abaana babandi abatalina mulamu nemuziika abaana babandi abali innocenti nemuziika enyumba zaabwe banyabwe ne beesibanga ebimyu nga muli kubannabyabufuzi abaopozisoni abakola sente zaabwe mu opozition abantu bali muloko dawuni abantu babonyebonye munauganda ndaba opozition tegenda kugirawo misaala munauganda ndaba opozition tegenda kukolera kintu nakimu ogenda kusigala nga obonaabona bali bali mukuzimba mayumba bagula mamotoka abasiru abawumba tuutu abagwagwa bajja bulijjo baagaba ati bagwagwa abatooletoole be balisigala nga tebalaba kubanga bazibe bagala nnyo ebyekisiru byabwe ne balooza tibalifuna obuyinza n'okuvuma katonda tali bubawa mukama katonda wange tali bubawa katonda weggwanga lino tali bubawa paka nga mumaze okuddamu nemutula nemuzimba strategi paka nga mumaze kati we mwampe mudde nenfa mwena nemwolesa obugwagwa nemudda kunze museveni ali wali ali mukufuga mwagamba mugenda kutwala museveni mumyezi ena nga temumutwalanga akalulu kagwa na mugamu ina plan b nga temugikolanga nga temugikolanga buli kiseera mubeera mu bulimba nebbiri abiri mumukaaga yuno atuuse era mutisa abannayuganda ab'obwerere abannayuganda mutegedde bannabyabufuzi beebo oba bopositioni bali mukudonya sente zaabwe bataraga mawanga abaana baabwe bali bulungi njagala ogende mu nyumba yabunabyabufuzi obopositioni emmere gyeri gwakoledde ki bakoba gwakutula mu busuuti nakola bupress conference ne bavayo ne bamanyiire ensi allah talibawa buyinza nemumanyira abakatuliki nemumanyira abalokole nemumanyira abasiraamu nemwogezanga obulimba nemuddanga ku propaganda ekyo kyemuli era kyemuliba ekyo kyemuli era kyemuliba kyemuli era kyemulibeera nemuvuma kati omwavumye nenvaakoki kibalame ekibiina kyakyagala mukyaliyo no mukyanvuma kibalame ekibiina kyakyagala kibalame akyagala opositioni munauganda yeggwe yegwe alina okulwanirira abaana bo yegwe alina okwerwanirira lino eggwanga abantu bonabafere politics abantu bayitidde nnyo ku nnaku yammwe ne bajja ne berimbika mu opozisoni ne bajja ne berimbika mu opozisoni buli avayo bagamba amazima national unity temulifuna buyinza nga mukyali mu bya bulimba kubanga katonda mukama katonda ennimi zammwe ez'obulimba yazikwata n'azifunyaafunya na temulijjako museveni nga temulina strategy mubeere mu bulimba nga bannabyabufuzi bagagga bemuyita simanya baani simanya bapurinsipo bamwe bagagga bazimba mayumba abaana bamwe abanaku bafa abanaku ne babonaabona n'otunuulira omunaku n'omugambo oyinaki alla talibawa buyinza alla talibawa buyinza mmwe nemuyitira ku nnaku y'abanaku nemuyitira ku musaayi gw'abanaku mwenna muzimbya mayumba abamumujje sente wa mwami museveni abamumuli mukulya sente da mwami museveni nemwerimbika mbu mulimu opposition muyamba bantu tebali bawa buyinza ebyo bye mumanyi kukwata data wa kuvuma bantu kati wa mwavu myolo mwami museveni mumujjako busiru na bugwagwa ebi mukifo kyokutuula eyo mubazungu nemukola abantu bali wano bali bulungi bannabyabufuzi bali bulungi abaana baabwe basomera mu masomero ga bbeeyi neno olaba embwa ezagenda ebweru okukola ziremeddwa okumanya nti uganda yakwefaako na famire yo bannabyabufuzi tebabaliiko nolaba embuzi eresewo famire yayo wano ngaebonaabona erimuwanga gabawalabu erimugoba infesi z'abantu wano abanabyabufuzi bagagga bazibu genda kolaba mu motoka ge bapaakinga mwerwanirire n'abaana bammwe kubanga obulimba tebubawa buyinza obulimba tebulibawa buyinza nemubeera mubizikiza ena abantu bagulamu motoka era abantu basitudde zakeedi era abantu bazimba amayumba muli mu bawala bumubonaabona bumwagala nnyo enkyukakyuka enkyukakyuka yeggwe kwata sente zo ziwe famireyo weyambeyambe eno uganda abantu bannabyabufuzi baffere bannabyabufuzi babbi bannabyabufuzi baffere bannabyabufuzi befaako bokka emisaala gyabwe tegiyimiriranga abalidde sente zabwemusebe ne bangi tebakyalabika muli awo muli kutta amalembo muvuma ebyo tebirina gye biri batwala tebirina gye biri batwala mulibeera nga mu erusions mu birooto kubanga isaaya essula kumi egamba aba bayitiddwa ku musaayi gw'abantu nga baguyiwa nti muli awo mbu munvuma nga siina kye navuddeko nga siina kye navuddeko olw'obulimba bwammwe ne mulooza mulifuna pawa mu uganda nakuvuma ne mudda kabaka ne mujolonga nemudda kabaka nemuvuma nemuvola obwakabaka nemubuteeka wali nemudda ku bakatuliki ebyo birumbuye nebituula eri nebitandika obulimba tebulina gye butwala nasonit mwava mu kalulu nemulima ensi ti museveni mugenda mujjako myezi ena museveni tavangako netubagaba banne mukole sitrategi banne tukole sitrategi mubeera mu byabulimba muli mukwagira bannabyabufuzi abesayiningira diiru zaabwe sente zaabwe zebakola zabaana baabwe kuba bulungi nebaddawo nebabalimba abantu mulokodawo nemufunye eki lokodawo nemufa enjala banabyabufuzi mu uganda tebaliiyo ababaka bamwe tebalonda tebaliiyo kyebakola kyakudda kubawulire nabo press conference tuvumirira nnyo museveni okubaggala bo ne bagenda ne bafuna omusala gwabwe ne beyagala ne famire zaabwe ekyo kyebali ekyo kyebaliba mwerwaneko nga bannansi lineeggwanga lyammwe musitukenga mmwe mulekerawo okuteeka trust mu bantu situwaga abantu bagiryamu dda ssente ebyo byebaliba kati mwavumye aha nenfaki nebigamba mutule wansi mukole strategy museveni alibawangulanga museveni alitekangako mutabani we kubanga ekyo kyemumanyi kyakuvuma ensi yonna neraba obusiru bwammwe neraba obugwagwa bwammwe nga muze ku mwana atalina nakifo muggwanga lino mumumaliddeko data muvuma nemuma nemuga national unity platform egenda mu maaso you are very stupid you are very idiot nemumala nemugamba museveni tumutwala mumutwala mulina plani museveni yagenda nava munsiku museveni nava musomero museveni banne bagendanga okuzinanga amazina nga alinosikoleyayiga ah, mundu museveni nagenda tanzania nasoma museveni navao nayingira gavumenti museveni nabeera mubifo ebyenkizo nakolagana ne basajjusa museveni nakolagana ne bakiza besije nga balina pulaani eyokununa uganda eya nup eriwa eyokuvuma abantu yepulaani yamwe eyokuwemula abantu ababakoledde bonna nembatwalanga embwa buli nyumba eyamanyi mu uganda nemulowooza nti ejabakolerera ekyo allah talikikkiriza abagwagwa abawombatuutu abatoletoole okukwata obufuzi bweggwanga lino mukama atadde okusaasira kwe ku uganda ugandans naye abagwagwa nemwolesa obusiru bwammwe nemuvuma nemuvuma nemuvuma nemulumba obwakabaka nemulumba abasiraamu nemulumba abakatuliki ne namusiganga obulimba ekintu kyammwe kyazimbibwa ku bulimba nup temwagalangako mazima buli kiseera mwagala okubeera mukizikiza abantu bemulowooza nti mugenda banunula kumbe muli ku nnaku y'abaavu mukola sente zammwe muli ku nnaku y'abaavu ababaka mmwe abenup abamu muli mukuziba mayumba gammwe muli ku nnaku z'abaavu abamu muguza amamotoka agebbeeyi naye nga abanaku bali mu butale abanaku tebalina kye balya nemutandika okukola mu press conference n'okwambala amasuti gammwe n'okusala ebimemeya nemumala ne mudda ewammwe nemugaa ti ensi tugidunula nga temulina pulaani nemutisa nga abaana b'abandi nemutisa nga fyucha z'abaana b'abantu bannyabwe ne beesibanga ebimyu emisaayi gyabwe giriberanga ku nyumba zammwe mulifa n'envunyu tezirijjanga ku mirambo gyammwe n'enkuba teritonyanga ku sanduuke zammwe mulifanga ennyonta nga mufudde n'olaba abagwagwa abatuula ebweru abasirusiru famire zaabwe ziri wano zibonaabona mu kifo ky'okukola sente zo noyamba abantu bo nemudda kubagagga nemuvuma nze tamala efaaki obuvuma onzijekoki bwendabanga ewongoba banakumwe nemulema okutegeera nti musobe nebamutwala na strategy gavumenti ki gyebali basudde nga bakubanduulu gavumenti ya museveni egenda buli avayo bagamba amazima bayalidde saitaani zino idiriisi nolaba kiri kirumbuye bikola byakuvuma buvumi bikola byakulimba nup muve mukizikiza mudde mu reality nup muddeyo muzimbe structure nup ababaka mulekeraawo okukozesanga ennaku y'abantu mulekeraawo ngaokufuna sente mu nnaku y'abantu eyensi ensi teyeewuunyiza bino byono bino bino ebigwagwa ebituddemu amerika ebigwagwa ebirimawanga gabawalabu ebiyoola emizira byonna nebivuma mu kifo ky'okuyamba famire zamwezibo bannyammwe baliwona tebalina kyebalya beyaguza lujjo mulimu politics bali basayininga ddero zaabwe bazimba mayumba mansoni zaabwe ze bakulazo wazirabye nolaba omuwumba tutu omutoletole omufungula endiga agobererwa omukulembeze ali mu motoka ya plate proof ngaye talina wadde akasakisobola okukuba esasi kubanga mwagaana okutegeera mwagaana amazima mwagala buli kiseera kweggalira mu kizikiza buli avaayo ne mumuvuma buli avaayo temulifuga eggwanga lino na bulimba nup nup temulifuga ggwanga lino nakuvuma bantu kubanga katonda atadde okusaasira kwe ku ggwanga lino kubanga katonda asadde okusaasira kwe ku bannayuganda nemuddanga mu nonsensi n'okutulanga mu bupress conference bwe mutulanga mweka mwokya ne mudda ku tivi tuvumirira ekya museveni okubba ssente teriiyo dikiteeta yali agezedda kuba nduulu taliiyo taliiyo ebyo bye muddeeyo ne mutandika okwasamira ku social media mbumutwala museveni nga temwina pulani nga temwina strategy dikiteta bamusula na, na, na revolutions dikiteta bamusula nakwekalakasa bwebagamba nti mumaze ovumirira mujje tugende twekalakase batabyabufuzi tobalabayo tebayinamu baana baabwe bajje wano tuteekewo olupapula buli munabyabufuzi bakuba amayumba ge buli munabyabufuzi ali muposition bakuba obugagga bwe mulabe mulabe nemuyitiranga ku nnaku y'abantu emisayi gyammwe gibeere nga ku nnyumba yammwe emimwa gyaffe gijja kwogera nga amazima nup mwasalawo propaganda nup mwasalawo okulimba abantu nup ne musalawo obulimba kyobulaba nga terikiyitamu kubanga muwuddisa buwuddisa bantu according to the plan temulina plan ejjako museveni museveni okuva yatuwangula mu kalulu tugenda myezi musanvu mulyawo era mukyerimba mukyerimba mukifo kyokufuna plan ejjako museveni abanauganda bagala change nange njagala change buli muna uganda yagala change naye tetujja kwagala change nga bannabyabufuzi bo tebagalangako change abali mu opposition abantu nebabonabona nebabulwa ekyokulya nebabulwa emmere ngaababaka balina emmere n'abaana baabwe babakola kuzunga bulaaya eggwanga liringa eritalina opposition eggwanga liringa e-, erifugibwamwamu emuseveni omuntu omu eggwanga liringa eritalina opposition bazimbidde opposition ku bulimba opposition cnup si opposition tebangako nup opposition be bantu ababonaabona nemujja nemubayitirako ku misaayi gyabwe twazika abaana mu kalulu bana byabufuzi benup bakola gula mamotoka na bizimbe Kato, mukama katonda wange sikusabangako buli kyenkusaba okimpadde abantu abo omusaayi gw'abaana bafiira mu kalulu katonda wange mukama katonda wange giberenga ku nyumba zaabwe buli mu mpyaliddemu abanauganda olugwe abanayuganda nga babonaabona nemudda mukuvuma abantu nemudda mukuwemula abantu ngaensena ebonaabona abanayuganda tebalina kyebalya abanayuganda tebalina ddagala abanayuganda tebalina malwaliro abanayuganda emisolo mingi abakungu badda mukuvuma badda mukuwemula nemumanyira kabaka ensi netunula bweti nebewuunya kubanga mumasazeewo okukulembeza obulimba okusinga amazima nemwekimpiibiranga mu shadow ne muzunga nga mawanga g'abazungu ba opposition leader abamu ne bazunga gyoli nti okugjako omukulembeze wa uganda ojja kuyimirira bulaaya amini tebamugjako na bulaaya museveni yajja na pulaani okumugjako muyina kuba na pulaani ne mwekuumiraawo ne mutiisatiisa ensi intimidation nup ebyakyawo amazima fetetu um, mukama katonda wange saasira abannayuganda abannayuganda abandaba abakulembeze bammwe beebo oba wa gavumenti oba waopposition beebo they are after money they are living a good life they have food you are here suffering abavubuka abandaba mwagala nnyo eggwanga lyaffe nammwe mulyagala era tulirwanirira ne bannabyabufuzi baffe bakeera ku bupress conference naayitowa amawulire nakola ka kamera ka vidiyo tavumirira museveni ekyokutta abantu mulowooza museveni anagenda bwato nga muli ku press conference mulowooza museveni anagenda muwemula abantu olowooza museveni anagenda temulina strategy kati mugenda mu 2mukaaga era musigale nga mutisa abaana b'abantu ekyeyonoonero kati bwe mwanvumye nenfiirwaki bwe mwanvumye nenfa nenkoma okulya abantu beniyupya bamuli basiru mwako ow'okumanya emimwa gyammwe ne gikulembeza obulimba mulibonaabona muliwaŋŋanguka mulibeeranga baddu emirembe gyonna kubanga mukama katonda okusaasira kwe ekyo kye yalagula nemutisanga abaana b'abandi aba abaana banaku ne babona nemugulanga amamotoka nemuzimbanga amayumba nemubeera mu lakizali ngensi ebonaabona temwagalangako mazima nup nemulowooza nti esi mugenda gitwalira ku bulimba ensi abantu teberowoleza nemutisa abafulanka bafa abantu ne bafa nga tuwoza nti tulwanirira amazima kumba abaliwo bali mukuzimba mayumba bali mukuzimba apatiment buli omwaguze gyaguze twalinanga facebook live mumeka nga tetunagenda mukalubu newabawo n'omubaka babasasula obukadde abiri mubutaano nga takolaawe alawensi ezi newabawo n'omubaka akwatayo eh, segirinya yemugjamu segirinya akugjamu nup mwe abagwagwa abatuula ebweru mukolere famire zammwe mugende mukuba ekyeyo kwata akasenteko katereke kolamu ekintu kyamakulu bano bannabyabufuzi bafere bayayi basuma ebyobufuzi bannabyabufuzi bafere bonna opositioni ne gavumenti tewali walumirirwa muntu bamala okugula amamotoka ne bazimba amayumba ne baleka abaana baenga balina emmere ne bajja ne batula mu press conference ne babala ne baga katemu gimaze kyekiddako bali mu kuvumirira buvumirizi ne bamala ne bajja ne battisa abantu ne mumala ne muvuma ekyo kye muliba kwolesa bugwagwa na busiru anifolo ebyo bye mumanyi ensi eyagala mazima nup terikwata buyinza allah mukama katonda talikwata buyinza nga mukyavoola nga mukyawemula nga mukyamanyiira mulibeera basiba ebbanga lyonna naye emirambo gyammwe mwabayitidde ku sente z'abantu n'omusaayi gw'abantu okuzimba ebyobugagga byammwe nemwefuula nti muli mustrago buli avaayo bagamba amazima nemumufuula nti yalidde buli avaayo bagamba amazima nemumufuula nti mubi mulifa nenvunyuzamu abaana bamwe balisasula kati kati gundi ayagala kibiinaki ani ono omusajja kibalama nsigadde nze taamala emirundi juniya munnayuganda ndaba oyise mu lockdown tulonze akalulu tubadde mu kalulu akalulu tekajjako mwami museveni akalulu tekalijjako mwami museveni mwami museveni alina obaopositioni liada abamu alina abaopositioni mp balidde sente obonyebonye balidde sente befula bali mu sitwago bagagga nnyo tuukako ewaabwe olaba mumotoka ge balina n'amayumba abaana baabwe bali bweru bakulembeza obulimba balowooza balifuga eggwanga lino mu bulimba n'okutiisa tibwatiisibwa katonda isaaya esula satu agamba ensi yange sigyerabirangako ndigiwa abakulembeze abagisaana ne uganda teyetaaga bakulembeze bawemuzi uganda teyetaaga bantu batulweri ne batandika okwogera ebyobulimba muli waŋŋanguka mulibeeranga baddu kyekibatwala mumawanga g'abazungu kuba mulibeeranga baddu abamu mulibeeranga baddu ne mulimu okuyamba famiri zammwe ne mudda mukuziwa bannabyabufuzi abeegaggawaza tumbaavu